大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第四十三讲，神要向你说什么？你的话可以听吗？ 二人的言论是埋伏流人的血，正直人的口必拯救人，说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为医人的良药。那当然，经文一看，你就相当的明显的知道，讲到的是言论口。 说话、舌头，这些都跟我们的口是有直接关系的。那我们都知道，是一张脸里面，我们有的两只眼睛，鼻孔两个，两只耳朵，但我们只有一张嘴。 当然，有人说还好是一张嘴了，因为有些人牙尖嘴利，那有一些人讲话太厉害了，所以一张嘴够了。那我们从这个经文里面，我们看得到的，就是我们的这个口的重要性，然后所说出来的话。 的影响性，那当中第六节就讲到的，就是你的口呢是可以流人血的，那也就是说你可以伤害别人。那另一方面呢，你也可能去拯救别人，去帮助别人。第十八节又告诉我们，我们的口所说出来的话。 是浮躁的话呢，那就会伤害到别人，使到别人难过。但是你也可能是说出来的话呢，是良药，给人家听了呢，是可以医治别人、安慰别人的。所以这样的话呢，那就是口，我们的口本来就是中性的，是在于你怎么样去用这张口。 每一天我们都用到口，因为它很重要。从生理的角度来说，你用着口，你吃东西，那你才能够有营养，那才有气力，才可以活下去。那不吃，你就一命呜呼咯。所以生理上很重要。那从心理上呢？我们每一天起来，你不接触人，或许还好，但是。 你一般上群体性的人，你去接触到人的时候，那你基本上呢，就是会跟人家沟通。这个沟通就将我们的情绪、我们的思想来表达、传递给别人，让别人知道、明白、感受。所以在心理的层面来说呢。 那个口呢，就带来了一定的一个影响作用，所以在当中呢，我们就要去问了。那我们这一张口说出来的话是漂亮的话、舒服的话、好听的话、鼓励的话、帮助人的话吗？所以题目就问你的口，你所说出来话。 是可以听的吗？那有些时候，有些人讲的话，就是不能听的，人家也不愿意听的。那我们具体一点讲，就是有些人的口，那就是圣经所说的，他是好像流人血这样。虽然不是实实在在讲的话，然后他立刻流血，不会。 哦，但是就好像十八节所说的，他流人血的言论呢，就好像浮躁的说话，又好像刀会刺人的啊！那就是说他的话呢，所传递出来的，有些时候呢，那就是那些刺激别人的、骂人的、指责人的、攻击人的。 命令人的、论断人的、造谣人的、讲人是非的、啊批评人的、啊冷言日语啊这些的话，就好像什么？就好像刀，刺人、伤人、使人不舒服。那相反过来呢？那当然就是说，你所说的话呢，是能够帮助别人的，可以医治别人。 是一种良药的啊，别人垂头丧气啊，别人心情不好啊，别人可能有自卑，可能有不足，可能有许许多多的各种不一样的需要。但是呢，如果你的口讲出来的话呢，是一种鼓励的，是一种爱心的，是一种。 支持的是一种提醒的，是一种启发人的，是一种安慰人的。那你就好像良药这样帮助的他，使到这个人能够增长，使到这个人能够面对未来，使到这个人他能够在当中呢能够得到安慰。所以。 你要问自己，你的口是可以讲出好听的话，帮助别人的话，还是你的口讲出的都是使人不舒服的话？这是神今天对你说的话。我们去祷告，神啊，帮助着我们，让我们知道我们的口需要好像盐调和出来。 能够说出的话呢，是能够去造就、帮助别人、扶持、安慰着别人的话，使到别人因着我们所说的话，能够被提醒、被激发，能够在当中呢，能够欢喜也快乐。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。那欢迎你参与。 因为你的参与就是我的动力了，以，请转发和爱心支持。我们周一三五再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。那你也可以在这个 YouTube 啊，也有一个评论区写一下你的。 感言、分享、意见、问题等等，我们可以一起的来交流。